It's the toughest form of the game. It's a format that tests you. The game that's going to be played, I think this is the biggest, where teams have played each other around the world and uh, earned their stripes. 18 जून 2021 को इंडिया न्यूजीलैंड के बीच होने वाली पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच होगी अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों और इंडिया न्यूजीलैंड यहां तक कैसे पहुंचे तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं क्रिकेट में ओडीआई वर्ल्ड कप है और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी so ICC wanted something similar for cricket's original avatar लेकिन इस टेस्ट चैंपियनशिप की सफलता के लिए the ICC needed each country to play stipulated number of series against different test playing nations a schedule had to be fixed कई क्रिकेट बोर्ड्स को ये बात पसंद नहीं थी बोर्ड्स उन टीम्स के खिलाफ खेलना चाहते थे जहां से more revenue could be generated let's say it was a difficult target to chase cricket में टी ट्वेंटी का जन्म हुआ कई T twenty I world cups और ओडीआई वर्ल्ड कप्स हुए दुनिया ने इंस्टाग्राम को अपना लिया और इंटरनेट एक्सप्लोरर को बाय बाय कह दिया लेकिन 15 साल के बैक एंड फोर्थ के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर्मेट के लिए अपनी सहमति दे दी On 29 July 2019, the ICC announced the launch of the World Test Championship, a tournament that was devised to provide relevance and context to bilateral test series. हर एक टेस्ट मैच जीतने का मतलब होगा क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े प्राइज के करीब पहुंचना The top 9 teams in the ICC Test team rankings as on 31st March 2018 qualified for the World Test Championship. They included the big 3 of course, Australia, England and India. New Zealand, Pakistan, Sri Lanka, South Africa, West Indies and Bangladesh were the other 6. Zimbabwe or new test members Afghanistan or Ireland miss kar gaye. हर टीम को छह सीरीज खेलना होगा against six different opposition over a cycle of two years तीन होम सीरीज होंगे और तीन अवे खेले जाएंगे हर सीरीज में टीम्स को 120 पॉइंट्स जीतने का मौका होगा इन पॉइंट्स को नंबर ऑफ मैचेस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया जाएगा यानी टू टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच जीतने पर 60 पॉइंट्स मिलेंगे तीन मैच सीरीज में 40 points 30 in a four match and 24 in a five match series match tie होने पर 50% ऑफ द पॉइंट्स और ड्रॉ होने पर one third of the points बांट दिए जाएंगे top two teams world test championship final के लिए क्वालिफाई करेंगे कई एक्सपर्ट्स को ये पॉइंट सिस्टम पसंद नहीं आया टू से द लीस्ट लेकिन आईसीसी ने सिस्टम को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की उनका कहना था कि सीरीज डिसाइड होने के बाद भी टीम्स जीत के लिए खेलेंगे instead of playing for draws All teams were supposed to play three home and three away series before the World Test Championship final. लेकिन सिर्फ तीन टीम्स अपने पूरे छह सीरीज खेल पाए due to the covid 19 pandemic इसीलिए आईसीसी ने पॉइंट सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव किया based on the recommendation of a committee headed by Anil Kumble तय किया गया था कि teams would be ranked based on the percentage of the total available points earned New Zealand ने अपने छह सीरीज में सिर्फ पांच कंप्लीट किया था यानी उन्होंने टोटल 600 पॉइंट्स के लिए कम्पीट किया जिसमें से उन्होंने 420 जीत लिए थे उनका total percentage of points one था 70 percent Australia two one loss to India और उनके साउथ अफ्रीका टूर कैंसिल होने से the Kiwis were on their way to the world test championship final अब उन्हें इंतजार करना था अपने ऑपोजिशन का जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के फोर टेस्ट सीरीज के बाद डिसाइड होना था इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों टीम्स टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच सकते थे लेकिन India manage to beat England 3-1, winning 72.2 percent of the points available to them और फाइनल्स में अपना स्पॉट बुक कर लिया The inaugural World Test Championship final will be played at Southampton from June 18th to 22nd. Pandemic ke wajah se kuch rukawatein zarur aayi, lekin excitement mein koi kami nahi hai. World test championship final का सक्सेस टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान ला सकती है और ये ऐलान कर सकती है कि test cricket is well and truly alive